yoruldum. Ben yoruldum tamam yeter. Yavaş konuş bağırma. Beni yakalatmak mı istiyorsun? Evlenmeden dul kalacaksın. Keşke evlenseydin Ayşe. Sana emekli dul maaşı bağlarlar. sizin biri başka bir şey uyduramaz. Ha! an silahlar patlayabilir. Siz hala davul zurnayla pehlivan güreştirmeye kalkıyorsunuz. Tamam yeter. ne adam ya. artık da biraz ne adam ya. kalınlara koyacağım. Göz için. Kalınlardan biraz parçalayalım. nó <laughs> đó filmlerde olduğu gibi cefakar köylü kadınlar canlarını dişlerine takarak kanıyla cephane taşıyorlar.